भीषण सर्दी अब ब्रेन अटैक का कारण बनती जा रही है जी हाँ मध्य प्रदेश में इन दिनों बेहद भीषण सर्दी गिर रही है और इसी वजह से ब्रेन अटैक के खतरे भी बढ़ते ही चले जा रहे हैं ग्वालियर की तो हालत यह है कि वहाँ पर अभी तक मात्र छः दिनों में पचहत्तर लोगों को ब्रेन अटैक हो चुका है और इनमें से दस की मौत भी हो गई है बाकी अस्पताल में भर्ती हैं डॉक्टरों का यह कहना है कि ब्रेन अटैक की जो घटना होती है वह सुबह चार से छः बजे के बीच बीच होती है और इसकी सबसे बड़ी वजह है सर्दी के कारण खून का गाढ़ापन बढ़ जाना और कैटिकोमोलिन हार्मोन से ब्लड प्रेशर बढ़ना इन्हीं वजहों से लोगों को ब्रेन अटैक आ जाता है सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह पांच से नौ के बीच अटैक आने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है इसीलिए अब यह कहा जा रहा है कि